Då ska vi avsluta med att titta på hur transformatorn fungerar. En transformator den används för att transformera upp, att höja spänningen eller att transformera ner spänningen. Exempel på att höja spänningen är att i våra vatten och kärnkraftverk som transformeras upp innan det skickas ut på elnätet. Och varför man transformerar upp det är för att minska förlusterna, effektförluster, energiförluster. För att höjer man spänningen, då minskar man strömmen och det är strömmen som är den största bidragande orsaken till förluster. Och när vi närmar oss då samhällen, städer, byar eller hus, då transformerar man ner igen. Så att vi får våra 230 volt in i huset. Men i huset finns det många apparater som också, de klarar inte 230 volt utan de måste transformera ner också. Mobiltelefoner, ska du batterier där så måste sitta en transformator. Och transformatorn är uppbyggd av två spolar en primärsida och en sekundärsida. Och genom det här magnetiska flödet som blir genom den här kärnan, den slutna kärnan vi har här. Så kommer vi då kunna att överföra energi från en sida till en annan genom induktion. Och vi har då som sagt primärsidan där vi matar in och där vi matar ut är primär, sekundärsidan. Och vi ska se en film lite grann hur det fungerar. This is a transformer. It's used to transform the thousands of volts that the power company sends through the power lines into usable voltage for your home. Transformers come in many shapes and sizes. This is also a transformer. It's used to convert the 110 volts of electricity that run through the walls of your home to charge this cell phone. But how do transformers work? Let's find out more. We've already discussed coil action. So we know that when we send a current through a coil of wire, it produces a magnetic field. If we can send this magnetic field through another coil of wire, it induces a current in the second coil. This is what is known as transformer action. Here you can see that due to the overall shape of the magnetic field around the first coil, the field lines are packed together in these regions. Therefore, when we move the coils closer together, like this, more field lines of the first coil go through the second coil, which makes our light bulb brighter. If we move them farther apart, we can see that the light bulb gets dimmer. Let's see what happens when we use a core with our transformer. In this case, the iron core directs the magnetic field through itself and enhances the transfer of energy from the primary coil to the secondary. We can see here that the primary and the secondary coil have the same number of turns of wire and that the voltage we send into the primary is reproduced on the secondary. Och de spänningar som matas in respektive tas ut kallas för primärspänning och sekundärspänning. Och dessa beror på antalet varv vi har i primär och sekundärspolen. Där vi har att spänningen har vi här delat i spänningen på sekundärsidan delat i spänningen på primärsidan är lika med antalet varv vi har på spolen på sekundärsidan delat antalet varv på primärsidan. Och skriva om det så får vi den här uttrycket att spänningen på sekundärsidan är lika med antal varv på sekundärsidan delat antal varv på primärsidan gånger spänning som matas in, alltså primärspänningen. Och den här står på sidan 44 i formelsamlingen. Om man belastar sekundärsidan, till exempel kopplar in någonting där, så kommer det börja flytta strömmar i både primär och sekundärspolen. Och strömmarna kommer på liknande sätt att vara beror på spolans linjenstal. Precis som spänningen, men lite annorlunda. Det beror på att vi har då här att spänningen på sekundärsidan delat i Nej, spänningsströmmen på sekundärsidan delat i strömmen på primärsidan är lika med tvärtom här. Att vi har delat i antal varv vi har på primärsidan delat i antal varv vi har på sekundärsidan. Och det här står också på sidan 44 i formelsamlingen. Exempelvis här en transformator kopplas till primärspänningen 20 volt. Var 20 volt här. Hur stor blir sekundärspänningen? Alltså vad blir spänningen på uttagssidan? Om vi har en primärspolare här, man spolar här på insidan på 300 varv och en sekundärspolare här på uttagssidan på 12 000 varv. Jo, vi hade bestämt sig att sekundärspänningen var det här uttrycket och då sätter vi in det där 12 000 antal varv på sekundärsidan delat i 300 som är antal varv på primärsidan gånger primärspänningen och då får vi 800 volt. Vi ser här, eftersom sekundärlinjen är större än primärlinjen så får vi en upptransformering av spänningen. Men om man har en ström här på 10 ampere på primärsidan. Om Man har en ström här som är på 10 ampere. Vad kommer då strömmen bli på sekundärsidan? Vi nyttjar den här formeln som jag matade in tidigare. Skriver om den lite grann så får vi det här uttrycket. Sekundärströmmen är lika med, men där är det alltså vi har primär, primärspolens antal varv delat i sekundärspolens varv gånger primärströmmen. Och sätter vi in de värdena då får, ser vi att vi får 0,25 ampere. Så att vi minskar, strömmen minskar ju. Så transformerar vi upp spänningen då minskar vi strömmen. Och så blir det tvärtom. Transformerar vi ner spänningen då kommer strömmen öka. Så det är det som är grundprinciper för en transformator.